পাথর 気ネットワーク命をかけてマックス鈴木をぶちのめすどうもサムライティングをご覧の皆様マックス鈴木です本日はですね東京都ですねこちら大崎というかなり都心部に来てるんですけれども実はですね今回のサムライティング僕一人ではございませんなんとですね超絶素敵なコラボとなっておりますでなんと迷いちゃうとあの電撃ネットワークさんこうですね、う電撃ネットワークさん の大食い対決を今やってるんですよで今休憩中なんですけれどもでなおかつ今回の司会がなんとあの大食いを決定する中村ゆりさん中村ゆりさん司会で電撃ネットワークさん6人対マックス杉っていう構図のバトルをやって前半が終了したところなんですけどもぜひこの前半まずこの動画を見る前にですねここまで見ていただいた方は前半見てくださいリンク貼っておきますのでその後にまた戻ってきてください ってらんないよ分かいバッティーから人生に囲っただよユージさん、はい、さん、はい、鈴木さん、はい、俺はですね、はい、栃木県宇都宮出身ですよ、はい、宇都宮宇都宮の人間はね、はい、酢と胡椒で食うんですよ酢と、はい、胡椒ただ牛さん5分しかないんだから、はい、はい、はい、もこみちゃんよし行くぞー っしゃはいさあ急蔵の魂が、おおいいペースなんですねこれ顔は迫力あるんですけどスピードは大したことない、だってここから見えるあのサングラスの奥の目細いですねえ早い早い早い早い 最初のパフォーマンスは流し込んでるかもしれないはい龍二さんはい猿顔はい猿顔記者はいはい、うまいねありがとうございますなかなかうまいね時間稼ぎしてる食べてください今いやでも美味しそうだなうまいうまいうまいはい いや、食べてください。食べてください。い。や、そのまま。違う動いてない。さんも大谷さんやりましょう。大谷さん、ここにあるよ、大谷さんは。で、今、大谷さん飲み会で。飲み会ですか。大谷さん、はい、嬉しい。大谷さん。ただ、リュさん。鈴木さんも着々と食べられてる。もう、こっちを見ながらね。もう、なんか。何がでもこっち何が起きるんだろうと思う興味津々でしょだしあのなんなら僕このお皿全部あげてもいいですよ <laughs> こが記録だからおお餃子は飲み物じゃありございませんよ餃子は飲み物おおすげえ2 4 7 7皿完食7皿完食鈴木さん鈴木さん今こんなに有頂天になってるけど茨城の文福飯店知ってます早く食べてもらっていいですか これがこれが作戦なんですいやもう二分半ぐらい茨城てるの本当判定してますかこれはなんか作戦なんですします作戦の YouTube で一番面白いなって YouTube でお世話になってるんですっあそこの親父さんが僕の畑の実はオーナーなんですよ噂は聞いてますよ牛農っていう農場やってるんです 文福ハンデさん行くと、はい、ユーさんが、トラクターで満面の笑みの写真がいっぱいあったるんですよ。そういう営業所や。そういう感じで、農業万歳みたいな。うなったんですね。あの頃の初心に帰れ文福で技を磨いてる時にそれを思い出せまだ一皿食べてない食べてないおかわりしてないですよ

杯入ってるっていうのがね違いますよねあっ早っ皿皿皿終了皿終了お水お水お水お水のお水のお水の すっごいのかいだな。なんか上の方からお茶みたいな。上の方、なんか上の方からお茶飲みたいってもうめっちゃ本当。えいいのか？上の方からお茶飲みたいって。しょうがないな。 敵にしようみたいな気持ちですこんな見たことないですねの速度が上がっちゃったっ上がっちゃったよなんかういうところなんだマジでになっちゃったよほらパスパ消えてくすげえなしかしあとあと5秒ですあと5秒です口の中に全て口の中に 最初のだこっからすよこっからですよ今九対六ですよ三から3個個差がついてるんだよこういうこといやこっからすこっからすんいげる 七対対1 0皿差の差3個差その差36個差ゆうじさんはい柴田さんにも似てますけどよく見るとマックス鈴木さんにも似てるんですよ似てるよねすごく似てるんですよ柴田君よりマちょっとこれ見てくださいなんか兄弟って言われてもマックス小柳マックス小柳カニの気がしない。そう、あのカニ食べてください。あのカニ食べてください。で、あの。 待って怖っくりだ旦那小柳に貸してまいりましたということは はちょっとサングラスをマックス鈴木にかけさせてもらっていいですかちょっとかけてもらっていいですかあ、どうぞ小柳のどうぞ小柳のどうぞ小柳のどうぞ小柳どうぞどんどどんどどうぞどんどどんどどんどんてんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんんどんんどんどんどんどんどんどんどんんどん

て四個持ち芸人芸人食うだけ食べてくるああおお入ったどうだよもう入りましたわマック鈴木もマック鈴木もマック鈴木お一つ餃子一つ餃子一つつかめないうわー入れたよ

違う違う個一列六個列6個まとめてまだなんだタコかこいつはなんかタコ大いタコが出てきたよ本当にえおおまだ1分経ってないぞまだ1分経ってないぞい入ったよええさすがは日清学園出身ね日清学園出てるんだよねはい松村がなんですよ 何？

しだから俺ね気に入れなきゃだ分かったりちゃんナムさんノールって言っとる最初から最初からふざけんなってもうナムさん電撃とさせてもらうもん電撃全体が飛んだもちゃんどうややらばいけるぞおじゃりちゃあと2分はいけるよいけるよせめて追いつこうせめて追いつこう人さらさない人さらさ 10対11だ太さの差だよ残り時間はあと2分22秒リチャード君ならできる君ならできるマックスが止まってるマックス止まってるないリチャードやる気を出させるためにコスコの男性読めこれで頑張れお前コスコさんの街頭に立るマジかよそれで頑張れコスコ相変わらず はい、街頭インタビュー一番楽しいと思いますビューねはい、おおこれだ頑張れじゃあ追いついてきたぞ応援しよぞこれねい大食いしようと思うと、はい、あのー、一皿二皿ならニンニクいいんですけど、これ結構マジでじゃないですか、ね、ニンニクがねすっごいくるんですよはいニンニク好きな人のためのあもうトースト餃子っていうぐらいで、あもう追いつくよ追いつくよ追いつくよマックス追いつくよあ追いつく追いつく 追いつく追いつくあと1分24秒あと1分24秒もうマが苦しいって言ってるマッがらチャー追い詰めたららあと1分1頑張れあと1分いやこれだけ11対11うわ個数は個数はこっちあとあと1個食べたらもう12時間る時間はあと1分あと1分 スジャーも追いつくのかダメだここはここはダメだここはどうどうだどうどうさここほら今バントルチに行け行け今今おおおいけおリーダー30秒40秒ああ待って鈴木あと1個残してるあと1個残してるあともうちょっとだほらうんいやほら頑張れ頑張れみんな食べたみんな食べたみんな食べた

うああちょっと待ってその手離してくださいその手離してくださいトースプで隠してくれダメだダメだみ切ってみ切ってみ切って髪切って切って髪切って切らないダメだみ切っていやでもここは食べきった勇気もあると思うんで、僕は負けだと思います <laughs> <laughs> あの顔見たらなちょっとさすがにあの顔見たらあのメッセージ性が多分一番強い目でしまっなんか銃の乱射起こしそうだもんね <laughs> 本当ねでも最後の最後のあの書き込みできるのマジですよすごいですよね初手でもう4個5個一気にいったじゃないですかでどうやって飲むのかなと思ってたら案外そつなく飲んですぐまた次のやつ行ったんで本物なんじゃないですか は本物でしょうねということでマックス鈴木が認めてくれました、はい、結果はマックス鈴木が11皿と11個そして電撃ネットワークがなんと12皿完成ということでこの勝負電撃ネットワークの勝ちんでもない結果が生まれましたお見事でした電撃ネットワークやりましたやっぱ、ね、大物 になっちゃったね <laughs> ちょっと相手を舐めすぎましたじゃあこれ一回さんお互いに礼に締めましょう、はい、起立ごちそうさまでしたごちそうさまでした、ありがとうございましたごちそうさまでした というわけでいかがでしたでしょうか今回かなり侍の中でも異色な内容になったと思うんですけれども皆様の目にはどう映ったでしょうかもちろんね賛否両論あるとは思うんですよ今までの侍とは全然違う感じだからただこのチャンネルはね皆様思い出してくださいめちゃくちゃ何でもありのチャンネルですなのでこれだけじゃないこれにとどまらずもっと面白いことやっていきますからね皆様是非今後のサムライティングチェックしてください 圭介はね編集頑張りますからね圭介はいおいいねいいね間を入れずに返事いいね <laughs> というわけで最後までご視聴いただき誠にありがとうございましたこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いしますコメントはたくさん待ってるよ珍しいですねじゃあサムライイーティングでした OK <laughs> です <laughs> たまにはいいでしょ珍しいですね